たキスをして東京シティにしこの曲でラスト1曲 Let's do this one more time パズルみたいな会話はやめて俺の目を見て服を脱げ 10pm 時に返すと言ってたけどあれ嘘だろ君と交わした1回目がそれを嘘にした 聞いて俺この後も君といたいななんか映画見るそれとも二人きりになれる場所へ行くよければうなずいて遊びじゃないぜいい子ちゃんたちはさっさと気づけば絡めた指先グラスに溶けてくチントニック 君にしか見せない秘密のタトゥーパズルみたいな会話はやめて俺の目を見て服を脱げ唇と唇で僕のバクテリア君の名前さあ二人でカーテンを揺らそう俺の目を見てね なんか一緒に飲もうか口移しバスルームつけないで新曲耳元で聞いて好き悲しいこときっとたくさんあったよね も俺に救い触れた音楽だけど時に呪いのような感覚周り囲む妬みひがみ俺にとってただのジュエリー来たのはなぜとか言うのは誰ちらついてる影でももう押してるガシバのモノポリ誰からの電話君を悲しませるやつなら忘れて にしかりせない秘密のタトキスはこの夜へのパスポート俺の目を見て服を脱げ唇と唇 った君の好きなとこじっと言うね可愛いとこ優しいとこ構わないといじけるとこ生意気なとこ俺いないと無理なとこわからないことをし合うとこなんだかんだ大事にしてくれるとこ応援してくれるとこ会えないとこ物のことでいっぱいなとこ一緒に生きてってくれるとこてか全部好き来て来て来て をして君にしか見せない秘密のタトゥー君と心の中口移し俺の目を見て服を脱げ唇と唇で僕のバクテリア君の中へ君の首の匂いを嗅がせて俺の くを逃げ